yung dwarf dwarf coconut dwarf wani may bawi kung sa variety yan dwarf basta dwarf magtulo ka tuig ni karong January 16 January 16 oh parang mamunga na ni karon mamunga na ni mag 3 years tama giday da